दोस्तों आज हमारी माता का दोस्तों जय माता की देखिए आज हमारी माता का सष्टम दिन है तो हमारी छठी माता का नाम है कात्यानी तो कात्यानी आज मैं भगवती के छठे स्वरूप का नाम है तो इनकी पूजा अर्चना होती है और माता ने अपने इस पुत्री स्वरूप से पिता के कुल की रक्षा का संदेश दिया था इसीलिए कात्यान ऋषि ने तब कर कर देवी के वरदान मांगा और पुत्र उन्होंने जब वरदान मांगा कि अपनी पुत्री के रूप में मेरे कुल में जन्म हुआ ले तब देवी ने कात्यान ऋषि के प्रसन्नता के लिए अपना आजन्मा स्वरूप त्याग कर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और सायकाल पुत्री का गोत्र पति के गोत्र से चलता है लेकिन यहाँ देवी सदा सर्वता के लिए पिता के गोत्र से जुड़ गई और इसी कारण देवी का नाम कात्यानी पड़ा इस रात्रि जागरण जब तब करने से साधक को सहजी माता त्यानी की कृपा मिलती है और नवरात्रि की छठी माता का नाम सरस्वती की समर्पित होती है सरस्वती को समर्पित तो इनका नाम रहा है छठा माता का नाम कात्यानी है तो इनकी पूजा में आपको छोटी सी कथा सुनाई आपको पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब